今日系甲午马年农历二月初六，惊疾阿爷要为香港人打小人，打你班共匪烂产胡锦涛、温家宝，打到你哋班恶贼博界冚家产，打你班共匪流落走狗工联会嚟二连民战联，打到你班民族大类游戏都冇掟斗。 打你个妖父陈远贤，打到你成世冇运闲；打你只八婆蒋丽云，打到你冚家云；打你个孝妻李慧琼，打到你晚晚眼琼琼；打你条茂利谭耀宗，打到你早日归西见祖宗；打你只安三狗王国兴，打到你老母冇捻兴。 打你六九八骗子 C Y，打到你快脆见马克思。